¿Estás intentando vender tus productos o servicios online? ¿Tienes ya una lista de suscriptores? Hoy quiero hablarte de la importancia de crear una lista de suscriptores si realmente quieres vender en Internet y te voy a enseñar a hacer un lead magnet para captar esos suscriptores. Tal vez actualmente estás vendiendo por Instagram o por Facebook, pero déjame decirte que eso no es suficiente. Si solo tienes el contacto con tus clientes a través de redes sociales, corres el riesgo de que en algún momento eso falle puede pasar cualquier cosa, que alguien te denuncie, te bloqueen la cuenta, te roben la cuenta o la red social desaparece. Y oh, desastre, te quedas sin el contacto con tus seguidores y sin tu fuente de ingresos. Por ese motivo es tan importante crear una lista de suscriptores a la que poder dirigirte directamente. Para eso ellos tendrán que darte sus datos voluntariamente y en eso vamos a trabajar hoy. Lo que puedes hacer tú para que te den sus datos y estén dispuestos a recibir información de tu parte. Por cierto, si eres nuevo en el canal, me presento. Soy Mónica Salvador y me encanta el marketing online y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de negocios en este medio. Te invito a suscribirte a mi canal ya que tengo previsto un montón de contenido gratis para ti. Te explico, para iniciar una estrategia de email marketing y atraer suscriptores a tu página web, necesitas un lead magnet. Un lead magnet es un contenido de valor gratis que das a las personas que llegan a tu web a cambio de sus datos. Cuando hay personas que nos dejan sus datos voluntariamente, nos autorizan a enviar información y por lo tanto entran a formar parte de nuestra comunidad. Con ese simple gesto nos están dando un voto de confianza y a partir de ese momento tu deber es aportar valor a esa persona para que finalmente se transforme en cliente. La clave para que la persona que llega a nuestra web dé ese paso es ofrecerle un lead magnet irresistible que realmente quiera obtener y le ayude en algo muy concreto. Y es que eso de crear un lead magnet que guste de verdad es algo que suele bloquear o bien por falta de ideas sobre el contenido o por miedo a lo que ocurrirá después. Piensas, ¿y si no resuelvo nada? ¿Y si no gusta? ¿Y qué hago si nadie me deja sus datos? Son un montón de inseguridades que están ahí. Lo primero es no entrar en pánico y buscar información por todos lados hasta acabar agotada. La respuesta a lo que necesita tu cliente está en ti y solo en ti. Tú sabes lo que necesita o desea tu cliente y cómo puedes ayudarlo. La clave está en buscar un punto de dolor inicial y dar la respuesta a ese dolor. Vamos a ver un ejemplo. Mi primer lead magnet es un ebook con ejercicios prácticos para encontrar tu propósito. Está dirigido a personas que están buscando una respuesta acerca de qué hacer con su vida en un momento de reinvención profesional ¿Y por qué lo escribí? En ese momento me llegaban muchas personas en esa situación y decidí darles una respuesta práctica que pudieran aplicar inmediatamente. Con mi segundo lead magnet me dirigí a personas que ya tienen claro su propósito pero que no saben cómo empezar a vender online. Es decir, personas que están en un punto más avanzado que las anteriores. Como verás, la clave está siempre en pensar en las necesidades de tu cliente, pero siempre de manera concreta y específica. Bueno, ya nos vamos a meter en materia, pero antes quiero darte unos consejos fundamentales. Debe ser 100% práctico y directo, no te líes metiendo información por rellenar. A veces basta con un ebook de 7 páginas pero que aporte mucho valor. Existen muchos tipos de lead magnet, pero hoy nos vamos a centrar en un ebook para dar respuesta a un problema concreto que tiene tu audiencia. En la descripción te dejaré un esquema de trabajo para que te lo descargues. Así que manos a la obra. El primer punto, elige el tema del ebook. Recuerda que no te diriges a todo el mundo, te diriges a tu público objetivo y pretendes dar solución a un problema concreto por lo que debe ser muy específico. Revisa los comentarios que te dejan las personas en las redes sociales, analiza qué es lo que más te preguntan, pregunta a tu audiencia y entonces decide. Te voy a poner un ejemplo con mi marca. Muchas personas que mentorizo se bloquean en el momento que deciden crear su primer lead magnet. Puedo crear un ebook explicando los pasos para hacerlo. El segundo punto sería elegir un título que llame realmente la atención y deje claro el beneficio que van a obtener si lo descargan. Siguiendo el ejemplo anterior, 7 pasos para crear un lead magnet que da more o 7 pasos para crear un lead magnet y disparar tus suscriptores. Como ves, el cliente verá claramente el beneficio y querrá descargarlo. Si lo hubiese puesto guía para hacer un lead magnet no hubiese resultado tan atractivo. El tercer punto es definir el contenido. Realiza un esquema sencillo de lo que quieres explicar. Escribe los puntos concretos y al final puedes incluir una llamada a la acción o una descripción tuya, pero no empieces el libro con cuatro páginas hablando solo de ti y de tu servicio. Y te recomiendo que utilices este esquema. Primero, una breve introducción. Planteamiento del problema sería en segundo lugar. Solución en varios pasos. Y por último, una llamada a la acción, que te sigan en otras redes sociales, que soliciten una llamada gratis. No tengas miedo de dar valor. Cuanto más des, más recibirás. Evita que las personas que descarguen tu ebook se sientan defraudados porque no les aportas nada. Eso no es nada recomendable porque no volverán a descargarse nada tuyo y se darán de baja de la lista. Y una vez ya lo tienes escrito, pasamos a la maquetación, que también es muy importante. El primero que hice no era nada atractivo y sabes que una imagen vale más que mil palabras, pero bueno, he ido mejorando después. Te voy a enseñar dos herramientas que puedes usar para maquetar. Una es Canva, que seguro que ya la conoces, y otra es Scribble. Tendrás los enlaces en la cajita de descripción y ahora nos vamos dentro para ver cómo maquetar tu primer ebook. Ya estamos dentro de Canva, si no la conoces es la mejor herramienta de diseño para no diseñadores. La verdad es que es una herramienta que llevo años usando a diario, con lo cual si no la conoces te recomiendo que, bueno, que la sigues y que la empieces a usar si, la necesitas. Aquí tenemos la posibilidad de realizar un montón de diseños distintos. En este caso vamos a elegir un documento A4 para crear nuestra plantilla. Aquí tengo una hoja en blanco y en el lado izquierdo tengo un montón de diseños que puedo seleccionar para partir de algo, ¿no? No tengo por qué hacerlo tal como están aquí, pero sí que eh, normalmente yo cojo un diseño y lo voy modificando acorde a lo que yo necesito. En este caso vamos a coger algo así y lo vamos a modificar. Aquí, como vas a comprobar, podemos cambiar todo lo que queramos. Vamos a poner 7 pasos para crear tu lead magnet. Como verán se me sale el texto, pero ahora voy a modificar esto y lo voy adaptando para, que me quede tal como yo quiero. Aquí por ejemplo le voy a cambiar el, tamaño para que entre. color lo voy a modificar. Desde aquí podemos poner el color corporativo que nosotros queramos, el código. En este caso yo ya tengo mis colores aquí seleccionados. Pero no, le voy a dar el marroncito. Y voy cambiando todos los colores para que quede con mi imagen. Esto lo voy a quitar no me gusta y la foto, como vamos a hablar de lead magnet, le voy a elementos y elijo una fotografía. Me salen elementos gráficos, pero lo que yo quiero es una. Ten en cuenta que si tienes la versión gratis, cuando pone Pro y eliges esta foto, no te va a dejar descargarlo. O la podrás descargar pagando la imagen. También si no encuentras las imágenes gratis que buscas aquí, puedes subirlas de cualquier banco de imágenes gratis. En este caso, Voy a poner esta aunque sea pro, pero simplemente para que vean cómo va quedando el diseño. Vale, ya tengo más o menos definido. Voy a ver cómo quedaría en marrón. No, no me gusta, yo creo que lo voy a dejar así. Ya tengo la portada de mi lead magnet. Aquí también le podía añadir texto, un subtítulo, por ejemplo, y le puedo añadir mi, mi página web, puedo añadirle mi logo. Voy a ampliar esto un poquito para que se vea más. Este subtítulo lo voy a poner en marrón para que se vea mejor. Lo centro y aquí podría añadirle mi logo que los tengo por aquí. Ya está la portada del ebook. Entonces, ¿qué puedo hacer para seguir diseñando el ebook? Le añado otra página o bien puedo duplicar esta o le añado otra página. Ya me sale por defecto en este color, pero imagínense que lo quiero cambiar el color. Me voy aquí, le pongo este y empiezo a definir el texto. Puedo ponerle un título, evidentemente este es muy grande, elijo un tamaño que voy a usar en todo. Y luego le añado más texto, que podría ser un poco de texto. Aquí lo voy a poner un poquito más grande, a lo mejor 16. Puedo copiar texto ya del ebook y empezar a añadir. He abierto el documento para ir copiando texto y lo voy añadiendo. Lo puedo ir centrando para que quede bonito Aquí, por ejemplo, me apetece añadir una imagen. Le puedo añadir un marco de fotos. Le añado esto y ahora le añado otro texto por este lado, que también puedo copiar este texto. Lo añado aquí, lo voy a pegar y voy acomodando. Le puedo añadir también elementos como pueden ser separadores, La clave está en usar la imaginación y crear el ebook así paso a paso, añadiendo todo el texto que antes eh, hemos definido previamente y puede quedar bastante visual, la verdad. La última página puede ser una llamada a la acción, donde también tengas algo sobre ti, sobre, sobre lo que quieres que el cliente haga finalmente después de leer este ebook. Por ejemplo, ofrecerle tu mentoría individual, tus servicios, tus productos, lo que tú quieras. Luego para descargarlo nos vamos aquí a compartir, al botón de compartir, le damos a descarga y en vez de PNG que nos sale por defecto le damos a PDF estándar y se descarga todo. Le damos a descargar y se nos descarga nuestro ordenador. Hay otra posibilidad eh, que, tenemos que tener en cuenta, si por ejemplo queremos añadir ejercicios a este ebook, podemos añadirle pues espacios para rellenar y luego te enseñaré otra herramienta en la cual podemos poner esa parte editable para que la persona que se lo descargue no tenga que imprimir para rellenarlo, sino que lo pueda hacer online, de manera online. Pero eso será al final del vídeo. Ahora vamos a ir con la siguiente herramienta que te quiero mostrar. Esta herramienta se llama Scribble. La verdad es que no es gratis, es de pago, pero realmente vale la pena. Yo me parece que a mí me costó 47 euros en su momento, ahora están 67 pero lo pagas una vez, por lo menos yo lo pagué solamente una vez, ya lo tengo para siempre, y tiene muchas plantillas que realmente te facilitan el trabajo. Para mí fue una inversión porque me ha ahorrado mucho tiempo y me encanta cómo quedan los ebooks. Ahora vamos a entrar y te enseño cómo son. Bien, ya estamos dentro. Te voy a enseñar en qué consiste. Esta sería la home. Aquí los proyectos, las plantillas y aquí hay más cosas que realmente he usado. Vamos a ir a las plantillas para que veas las posibilidades que tiene. Tiene una galería con 60 plantillas. Lo, una de Prime Galleries que la verdad es que no sé si, tienen un coste adicional. En este caso yo con las que están incluidas por defecto me las apaño perfectamente y veremos un poco todo lo que puedes hacer. Como verás hay plantillas de todo tipo. Por ejemplo, si yo quiero elegir esta, le doy aquí a View, puedo cambiar todo lo que yo quiera, los colores, los textos, las imágenes, adaptarlo a mi negocio, añadirle mi logo, añadirle más páginas, le doy aquí a usar y simplemente la uso. Entonces voy a buscar aquella que mejor me, me convenga. En este caso te voy a enseñar las que yo ya he hecho. que tiene bueno hacerlas aquí? Que ya una vez tienes varias plantillas con tu logo, con tus colores, con tus imágenes, a la hora de hacer otro ebook te resulta mucho más fácil porque simplemente duplicas este ebook, lo editas y haces el nuevo. Te voy a mostrar alguno de estos, por ejemplo este, View, y veremos cómo quedó. En este caso, 10 pasos para empezar a vender online, una imagen, mi nombre. Aquí está el índice, el logo, de que va este ebook, con una introducción. Le añado fotos, le añado textos más grandes, siempre intentando que quede fácil de leer y atractivo. Cada una de estas páginas las edité, las maqueté para que quedara bien. Son 15 páginas en este caso. Y aquí, como te expliqué antes, es la llamada a la acción. Solicita tu café de virtual gratis, te dejo mi contacto, mis, mis redes sociales para conectar conmigo. Si yo quiero editar este ebook, lo que voy a hacer es así. Darle a editar, nos ponemos encima de cada parte, lo podemos cambiar totalmente y le damos a la ruedita y se nos abre un desplegable en el lado izquierdo donde podemos modificar todo, las fuentes, el color, el orden, el tamaño, todo lo que nosotros queramos. Podemos añadir más contenido, por ejemplo, si lo doy aquí al más, se me abre también todas las opciones que puedo añadir, desde una imagen, una lista de puntos, una tabla, pues un código QR, un botón con un enlace, lo que yo quiera, lo puedo ir añadiendo. Aquí está, entonces me pongo en cada parte y puedo ir editando. Simplemente dándole a la ruedita y voy cambiando todo lo que yo quiera. Por ejemplo, en este caso le puse este fondo a las páginas que luego dupliqué. Están todas las páginas igual. Una vez tengo el ebook terminado, voy a generar el ebook, se me genera un PDF que puedo ver online o descargar como PDF. ¿Y qué pasa si lo que quiero hacer es descargarme un libro de trabajo como este, donde hay unas ciertas partes para hacer anotaciones? Me lo descargo tal cual, o sea, añado las partes donde yo quiero que las personas puedan escribir y ahora vamos a ver otra herramienta gratuita para poner estas, estas zonas editables y que puedan trabajar de manera online. Vamos a entrar en la herramienta que se llama PDF Escape. Aquí podemos descargar la versión para Windows, pero realmente no hace falta. Con usar la versión online es más que suficiente. Aquí le damos a subir un PDF, elegimos el documento de nuestro ordenador, en este caso, aquí este por ejemplo, lo tengo aquí, es un cuaderno de trabajo. En este caso ya esta parte la había puesto editable, pero te voy a enseñar cómo hacerlo con un poquito más abajo. Quiero poner esta parte editable, ¿qué hago? Me voy aquí al lado izquierdo, le añado que sea un texto, un párrafo de texto, seleccionar y simplemente marco la zona que quiero que sea editable. se me quedó aquí, la pongo al tamaño que yo quiero y ya está. Entonces si quiero por ejemplo añadir más, Ah, y voy añadiendo todas las zonas que yo quiero que sean editables vale una vez lo tengo hecho le doy a guardar lo descargo en mi ordenador aquí lo tenemos entonces vamos a ir a las zonas editables como esta y podemos escribir aquí, con lo cual está genial. Espero que estas herramientas te hayan resultado de utilidad y si tienes alguna duda puedes dejarme la pregunta en los comentarios y estaré encantada de responderte. Hemos llegado al final, espero que te haya resultado útil el vídeo de hoy. Si es así, déjame un comentario y si crees que puedo ayudar a otras personas, por favor compártelo. Cuando crees tu lead magnet, envíame el enlace para verlo, me encantaría. Nos vemos en el siguiente vídeo.